Hola muy buenas chicos y chicas, hoy les voy a mostrar un programa que he diseñado que es para crear una red virtual automáticamente le he llegado a la versión en inglés y español si necesitan en otros idiomas o algo así, simplemente lo saber esto es una tontería, incluso les voy a mostrar el código en primer lugar como pueden ver no es gran cosa, pero para que no tengan ninguna duda o algo así pues simplemente se lo muestro directamente para que no piense que es un hack troyano o alguna estupidez ya que tiene la extensión cmd bueno vamos allá vamos a ejecutar como administrador entonces voy a abrir una normal y, enseñaré qué es lo que pasa si no ejecutas como administrador miren diré revisión de aplicación administrador no está ejecutando con privilegios de administrador. Este bash no solo puede hacer su trabajo si tiene privilegios de administrador. Clic derecho y seleccionar como administrador. E intente nuevamente, presiona cualquier tecla para salir. Bien, no sé cómo pueden ver aquí los ejecuto como administrador, vamos a leer esto. Este método es para crear una red virtual de una forma automática, ha sido testeado para funcionar, no tomo ninguna responsabilidad por el uso que le den a este archivo, este vaso no tiene ninguna garantía, cualquier daño causado por la edición que usted le haga es bajo su responsabilidad. Bueno, el archivo va a está denominado seguro por el antivirus. Pueden revisar el código si saben sobre programación o simplemente leerlo. Si acaso entienden sobre esto y aceptas, eh, presiona cualquier tecla para continuar. Vamos allá. Entonces este es el menú más mierda que yo me hubiera dado porque Vamos a explicar. En el número 1 creamos la red wifi y nos dice la clave, nos dice el nombre de usuario. En el número 2, aquí como pueden ver, aquí, aquí explico cómo pueden buscar y editar la contraseña. Vamos allá. Buscamos con el, eh, con el SSI vamos a abrir con un notepad o cualquier este blog de nota que tenga ahí vamos a SSI joder siempre vamos allá aquí está ponemos un nombre mierda que, queramos poner por ejemplo yo voy a poner no <laughs> mierda ok no <laughs> vamos a ver eh, youtube no pistola <laughs> pistola no no pispi pispilla pipis <clears throat> A ver, vamos a poner una contraseña random ahí. Pues simplemente copiamos y pegamos acá. Es simplemente para un recordatorio por si va a ser su contraseña definitiva y su nombre definitivo. Pues le damos a guardar y ya está. Igual que no, me da pereza ya editar eso. Entonces, vamos a iniciarla. Ok, como pueden ver ya se ha iniciado. En mi anterior video explico algunos programas que le dan a ciertos usuarios sobre compartir la red. Como pueden ver si funciona y a la mierda. si eh, le, <laughs> dan mi vocabulario. Espero que les haya gustado. Por favor puntúen y like. Bueno, hasta la próxima.